la Es mucho trabajo lo que falta. más por el momento comenzamos. Esto es mucho trabajo en, el campo, en la casa de campo del abuelo. pero estoy de vacaciones ahorita. No sé para qué quiere la Esto que estoy haciendo es bastante trabajo pero me gusta el trabajo en el campo y luego más si estoy en casa de mi abuelo por esta parte está muy Ahora vamos, ahora vamos a terminar de a la Área de puro trigo. Bueno, al menos esta parte ya quedó lista. Ayuda. Soy alérgico a las esporas. Termina esta Ya terminé. Ya terminé de plantar, pero todavía Termino de plantar aquí. Pero todavía faltan algunas. raro, pero bueno. questo si sta abbastanza tenso, extensore eh. No es porque el no quiere que le ponga la base aquí. 快。 mucho trabajo hay que hacer aquí en la casa de campo del agua.

江水东流去。 ասեմ տերմիններեն։ Thank you. Thank you Happy Murder.